Привет всем подписчикам и гостям кулинарного канала Изи Кухня. Сегодня вы научитесь готовить итальянское ризотто. Существует масса рецептов приготовления ризотто. Часто используются, например, морепродукты, овощи, грибы и так далее. Но для приготовления всех этих вариантов ризотто вы должны знать основу. Поэтому я решил показать вам именно рецепт основы ризотто. А дальше решать вам, добавлять другие ингредиенты или нет. Итак, давайте начнем. Для ризотто используется круглый, богатый крахмалом рис, чеснок, репчатый лук, сливочное масло, белое вино, оливковое масло и куриный бульон или простая вода. Итак, начнем с того, что нужно мелко нарезать лук. а чеснок просто разрежем пополам. В горячую сковородку добавляем оливковое масло и добавим немножко сливочного. Добавляем чеснок и прожариваем, передавая вкус чеснока маслу. Добавляем уже нарезанный лук и продолжаем жарить вместе с чесноком. Если вы не любите чеснок, можете не использовать его. Добавляя рис, постоянно перемешивая, мы должны его прожарить до прозрачности. Добавляем белое вино и даем ему выпариться. Итальянцы принципиально не отваривают рис в кипящей воде, как это привыкли делать мы. Они постепенно доводят его до готовности, добавляя бульон маленькими порциями. При этом не забываем всегда перемешивать рис. Как только рис впитает в себя бульон, доливаем еще чуть-чуть. Так продолжаем действовать, пока рис дойдет до готовности. Пробуем обязательно, чтобы не пропустить правильный момент готовности. В противном случае мы рискуем переварить рис и получить вместо ризотто кашу. Наше ризотто почти готово. Добавляем немного сливочного масла и перемешиваем до образования сливочной эмульсии. Если вы все сделали правильно, рис сохранит свою форму и будет мягким и нежным. Достичь этого состояния достаточно сложно, но я уверен, у вас все получится. Уже на готовое ризотто добавляем немного пармезана и оливкового масла. Если вы хотите добавлять другие ингредиенты, экспериментируйте, но всегда придерживайтесь к этой основе ризотто. Присоединяйтесь к нашему растущему числу подписчиков, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи!